はい、あの、僕たちは、同棲を始めて、何年目、はい、?17 年からだから、4年目 ?3 ぐらい。そうだよね。うん。今年2回目の更新だから、はい。そうだね、4年目ぐらいから、うん。まあね、同棲をしてたらさ、い。いいこともあれば、うん。悪いこともあるわけよ。そうだね。ね。うん。それについてね、今日はね、お話ししていければと思います。はい。終了。 っていうことで、うん。同性について。そう、同性についてよ。気をつけた方がいいこととか。あ、それもあると思う。気をつけた方がいいこととかさ。はいはい、まあ単純にさ、うん、あ、同性しててよかったなって思うこと、とか。うん、うん、うん。いろいろあると思うんだけど、はい。翔ちゃんはさ、正直さ、同性してよかったと思ってるもちろん。 おお、うん、よかったよかった。俺も、同棲はしてよかったと思ってうん。何がよかったのまあね、第一は、いつも一緒に入れるって感じああ、そうだね。はいはいはい、まあ、寂しくないし、うん 家に帰ってきてさ、うんただいまーって言ったらさ、うちゃんが家にいるじゃん。電気ついてるじゃん。まあ場合によってはほらご飯が用意してあったりとかするじゃん。そうだね。そう。そういう面ではいいかもしれない。すごくいいよね。嬉しいな。うんうんやっぱね、一人でさ、住んでるとさ、うんやっぱ帰ってきて、家の中真っ暗だしさ、うんご飯ももう自分で準備しないといけないしそうだなねまあ、うちの場合は、俺がご飯作ったりもするけど、まあね、食べてくれる人がいるとかね。そういうの考えたらやっぱ、 いいなーってねそうだね思ったりはするんだけど、うん、なるほどねひょにょ俺がいいなって思うのは、うん、そうだななんかうんフ <laughs> シャキーンいいと思うのはね、そうだね。パッと出てこないの、パッと。ご飯。 <laughs> 何いいと思うところ、うん、美味しいご飯が食べれる美味しいご飯食べれるし、うん、そうだね寂しいとか思わないことかなうん、うん、まあそこが一番大きいかそうだねうん、うん、とかあとはそうだねご飯一緒に食べれるでしょ、うん で、ほら、テレビとか見てさ、一緒にさ、うんなんかちょっと笑ったりとかできるのもいいよね。そうだね。なんかその、面白いとかさ、うあの、確かに。悲しいやつとか、確かになん一緒に泣いたりとかさ、一緒に笑ったりとか、なんかそういう共感ができるのもすごくいいよね。一人でさ、見ててさ、すっげえボロボロ泣きとかしててさ、うんふとれに帰った時にさ、うんあ <laughs> みたいな、うん一人で泣いてるみだたいよな。ね。それも寂しいよね。ね。うん。あと何があるかな嫌なとことかは そうね。嫌な時もあるよ。いや、正直ね、うん、人になりたいなって時もあるよ。そうなんだ。うん。ひょにょ。どういう時喧嘩した時とかね。とかあとは、最近さ、なんかほら、俺もテレワークとかでさ、うん、家で仕事してる時とかあるじゃん。うん、なんかそういう時すごいなんかつまんなさそうにしてるけど。そうね。 <laughs> それはまた違うのか。うん、一人になりたいってわけではないか。そうだね、別に。むしろ構ってほしいみたいな感じか。うーん、まあそうだね。え <laughs> どういうことえ、分かる。 <laughs> じゃあ、次。うん。同棲してて、うん、やっぱり嫌だなって思うところ、うん、あると思うんだよ。うん。あると思うのよ。うん。 それをちょっと言っていこうかな。オッケー。うん。はい。じゃあ俺からいくよ。うん。やっぱりね、一人の時間も欲しいなって思う時がある。 だよね。だよね。そうそうそう。一人の時間欲しいよね。いや、欲しくなるじゃん。うん、俺さ、ゲームするの好きだから、うん、やっぱりゲームをしてるんだけど、うんうんうん、やっぱり翔ちゃんからしたら、つまんないし、ちょっとちょっかい仕掛けてきたりするじゃん。そうなんそうそうそうそうで、俺は、もう、もういいよ、ゲームしたいから、みたいな感じで、超俺のわがままなんだけど、 <laughs> あの、ちょっと一人に、ちょっと今だけ一人でもうゲームに集中したいな、みたいなね。そういうのがあったりとか、 うん、あとはそうだな、晩ご飯食べる時とかに、うん、やっぱほら、翔ちゃんが食べたいものと、うん、俺が食べたいものでやっぱ違ったりするじゃん。うんうんうんうん、でもさ、あの、別々に作るのは大変だから、はい、まあ、どっちかに寄せないといけないとかいう時に、ああ、もう、なんもう自分の好きなもの食べる、もう一人だったら食べれるのに。とかね、少しね、ちょっと思ったりもするかもしれない。そういうこともあるかな。あるよね。あるある。あるよね。あるよね。うん。あるあるある。 確かに。え、翔ちゃんはそうだね。うん。量はまだあんのそうね。うん。あとなんだろうな。やっぱり、うん、なんかあの、ずっと一緒にいるから、うん、ちょっと刺激がやっぱなくなってくるかな、みたいな。あ、俺もある。うん。やっぱり、うん、なんかずっと一緒にいるから、うん、まあ、刺激がね、なくなるかなって思ってんだよね。どう思うえ、それ俺今言ったよね。え、言った 言ってないよ <laughs> それ俺が今言ったよね言ってないよ、うんうんうん、一緒にいるから刺激なくなるよねそうねって言ったよね、うん、うん、一緒にいるからさ、うんうん、やっぱ刺激なくなるよねそうなのよ、うん、だからたまにはさ、うん、あの別々に、うん多分一週間くらいね、うん、別のところで住んだりとかしたら、うん、また会った時に、うん、あ新たなちょっと一面みたいな見えたりするのかな ってね。確かに、そうかな。うん。うん。思ったりも。うん。うん、まあ、それはないけどね。実際現実問題ずっと一緒に住んでるから、それはないとは思うんだけどね。うん。たまになんかちょっと刺激もあった方がいいのかなってね。思ったりするわけよ。うん。ねえ。ひょにょ。で、どうなのよ、しょうちゃん。んしょうちゃん。しょうちゃんのなんか、うん、同性で嫌だなって思うところ。 ない <laughs> わからん、もう終わり終わり。終わりです。ないないの。ないよ。ないの。もう本当にないの。あ、本当、そんな逆に愚痴があると思わなかった。 <laughs> ないんだよ。もう終わり終わり。わからないもん。だってわかんないもん。ないもん。落とし入れるよねいや、本当にないもん。 だから俺この同性のこととか言われても、なかったからさ。あら。あ、本当に乗り気じゃなかったんだよね。あ、マジか。マジか。うん、ちょっと俺だけ文句がある人みたいになっちゃったけど。にちょっとやめてもらって。ないないないない。本当に。なんか。 <laughs> ないんだ。ダメだよ。そういうこと言ってさ。みんなダメだからね、その、陰でさ、そういうの。よくない。よくない。 <laughs> 相手に失礼。待だて待って、陰でじゃないけど、今直接言ったから、ね。 <laughs> やめてよその友達とかにさ彼の愚痴とか言っちゃダメだよいやでも聞いて聞いて言ったけど、はい、俺は、一緒に同棲して本当に良かったと思ってるからね、うん、そっちの方が全然断然勝ってるからね、うん、うん、ふーんじゃなくてひょにょ まあね、僕たちは同棲してすごい良かったなって思ってるんだけど、決してね、あの、同棲をおすすめしてるわけではなくて、あの、 <laughs> それぞれのね、カップルの <laughs> 事情だったりとかね、性格だったりそういうのも相性とかもあるからね。あの、同棲に向いてる方とね、向かない方とね、絶対いると思うの。で僕たちは、まあ同棲して良かったなって思う。 まあたまにね、 <laughs> 俺みたいに文句もあると思うんだけど、うんうん、ね、まあ僕たちの考え、うん、同性についての考えを今回はお話ししてみました。いかがだったでしょうかはい。というわけで、今回の動画はここまでにしたいと思います。えー、気に入っていただければチャンネル登録と、高評価のボタンお願いします。インスタ、ツイッター、ィックトックもお願いします。では、また。いや、本当にないのないないない。本当に 本当にないもん。嘘でしょなんだなんだと <laughs> 手出るぞ。出すなよ。手出るぞ。出すなよ。どんだけいい人なのって言おうとしたらもう手出したからいい人じゃねえわ。 <laughs> じゃあピースして終わろう。はい。ピース。 <laughs> えー